bitte verzeih mir, ich war so lang unterwegs. Jenseits von Träumen hat sich die Welt bewegt. Es macht mich glücklich, dass gerade du mein Ein und Alles bist. Bitte verzeih mir, ich hab dich für Ein Herz voller Zärtlichkeit liegt heute zu dir. Und wenn ich nicht bei dir bin, dann nimm's nicht so schwer. Ein Herz voller Zärtlichkeit, das mit dir den Himmel denn bei dir verfallen. Die Liebe ist grenzenlos, ich werde das Gefühl für dich nie mehr los. Ich werde zum Träumer ja eine Frau so wie du. Ein bisschen Sehnsucht gehört doch auch dazu. Du bist mein Wunder, das nun weiß Gott nicht selbstverständlich ist. Wieder verzeih mir, ich hab dich vermisst. Ein Herz voller Zärtlichkeit liegt heute zu dir. Und wenn ich nicht bei dir bin, dann nimm's nicht so schwer. Ein Herz voller Zärtlichkeit, das mit dir den Himmel teilt, am liebsten bei dir. wielki z nim